性这个体系，啊，大家要重新认知，重新认知。今天在佛教界有一个最大的误会，提到性的时候，就是佛性。佛性是什么？光，啊，就就完事儿了。实际上，你只见光，你的层次太低了，啊。那么性是性光是最基本的一个元素，你见到性光点、明点这些，它只是什么？ 只是像面粉的一个沉点儿，面粉大家知道沉点儿，所以说为什么我们修炼的时候让大家在这练宝月轮，用指关天台指关练宝月轮，这个就是把你这个一点一点的光凝聚成一个一坨一坨的光，所以说佛法叫圆坨坨活泼泼，在光灼着光而不要，那你不能凝聚成团儿不行。 所以点性光，我们可以称为直缘光；那么成为一坨了，一个大面团了，我们称为物缘光。那么这里面，这个在藏密系统里面，它特别强调，当你这个月轮形成的时候，你要进去月轮看里面的本尊，那就是神。本尊可能是观音，可能是药师佛，可能是任何的玛哈甘拉。 啊，那么任何的你这个相应的师傅们，那这个就叫光中化佛无数亿，化菩萨众怎么样？亦无边是光团里面的，所以它就是体圆了，到体圆系统了。说我当时我只是看到月轮，我就跟师傅熊老师嘛是我的师傅，我就汇报，啊，师傅我成了。他说你成了什么了？我说我看到一个大月亮了，亮亮的，你看。 啊！一堂光，他说：“你成了个屁。 <laughs> ”他跟我说话不客气。啊，你那个叫成了。 <laughs> 我说你说话也太不好听。什么叫成了个屁？师傅说：“你只成这个就是个屁，因为屁放了个响就没用了， <laughs> 你不能作用。”那是我说那还见到啥？他说里面还有东西要看，见到了再来跟我说。我说我见不到。他说见不到量级不够，不是没有，是有。 你的量级定力凝聚力不够，所以说它没句子成型。句子成型的时候，他就可以看到那个里面莲花上坐着什么了。啊，所以说啊，我这是哦，所以师傅说，什么时间看到那个体圆了，那个才叫见性。以是什么叫明心呢？见到月轮就明心了，见到里面的那个体圆了，才叫。 见性，见性了，你请观音，他不能作用啊，他能作用啊。见见到药师佛了，你请药师佛干点事儿，他不给你干啊，他那么慈悲，他好意思不给你干？啊，是不是？你没见性，才不能够改变人生，你不能见性，你才不能普度众生。